大家好，今天是二零二一年十一月十七，星期三。咱们今天呢聊一下这个英伟达财报的情况。在这个英伟达发布了这个三季度财报以后，股价是在盘后大涨，最高的时候涨到了三百二十多块钱，比起今天的收盘价涨了百分之十。它这个财报的亮点呢主要有这么几个，一个呢是整体的这个收入达到了这个七十个 billion，比起去年呢增长了百分之五十。那么具体到单项呢？ 数据中心这部分的业务达到了二十九点四个亿吧，上涨了百分之五十五。游戏这部分的业务收入增长到这个三十二个亿，呃，增长了百分之四十二。那么这个呢，是他这个财报里头 CFO 提出来的一个表格，基本上就是来说明他这个业务增长。红框里头给大家圈了一下，这个二二财年的。 第一季度、第二季度、第三季度加一块，这已经是差不多十九个 billion 左右。基本上按照这个趋势上呢，不出什么太大意外的话，第四季度可能也应该是在八个 billion 以上。最后全年算下来，可能有二十五到二十六个 billion 这么一个情况吧。那么可以做参考的就是，呃，去年的收入大概是在十一个 billion，呃，也就是二零二零年，然后二零一九年大概是在十个 billion 吧，基本。 基本上就是照这个趋势，二二财年应该是在二点五倍到三倍前两年的年业务收入的情况。那么分类呢，有这么几项，游戏这部分呢是增加了百分之四十二的这个收入，数据中心呢是增加了百分之五十五，同时呢它这个应该叫专业视觉还叫什么，呃这部分的收入涨得呃比较多，涨了百分之一百四十四，但是呢因为它总量比较小，一共是大概不到六个亿。 呃，另外一部分就是汽车的这部分，呃，它是增长了百分之八。那么如果是按年来比的话，如果按月呢，反而降低了百分之十一。这个呢，可能也问题不大，因为这个不是它的一个主要的一个业务范围吧，可能是一个呃，这个想试水的一个新的业务方向。那基本上，呃。 这一次的财报下来以后呢，呃，在它业务增长的背后，我们发现它的这个债务实际上呃增长的也比较快，所以后来我就看了一下它的这个年报，当然年报是到今年那个一月份的情况啊。这个我看了一下它的债务情况呢，还觉得挺有意思。嗯，这个呢，现在我给大家看的是它的什么呢？它的这些债务的。 这个利息，呃，总的来说呢，这个利率还是挺低的哈，从二点几到三点几，然后都没有到四，所以呢，你也可以看到这个华尔街对像英伟达这样的这个热门的公司也真的是，呃，也是争这比较上赶着哈，这个打破了头就想把钱借给他，所以这个利率相当低了，咱们。 嗯，横向比较一下，比如说 AT&T，它可能高的都能到四点多了，像这么老牌的公司都没有英伟达的这个利率拿的低啊，就不要说像什么梅西了，梅西去年融资的时候，我记得到融到八点多，所以呃，它这个债务呢，其实还是我个人的感觉还是不错的，而且你看它这个呃，它这个结构也不错。 你看这个基本上是，呃，你看每一部分都是一个 billion，一点五个 billion，两个 billion，大概这样的。那么它的这个到期日呢，这个二零二一的这属于短期的，对吧？然后就是二六年到三零年到一批，四零年到一个 billion，五零年到二零五零年到两个 billion，二零六零年在呃目前是呃零点五个 billion。所以它这个债务结构呢，应该说还是。 挺不错的，这个利息又低，然后呢，这个短期的、长期的都有，对吧？最长的能到二零六零年，那现在相当于是三十年以后的事了。那相当于是这个用按揭的这个利率来融这个呃商业资金，这个总的来说还是不错。那么我们从它今年的这个就是刚发布这个季报上也看到了这个效果哈。 你看这个左边这个图呢，是从它这个呃这个季报里头拿出来的一个表格，因为它没有发布一个特别完整的，但是这属于比较重要的一部分。你看它这个利息支出，嗯，咱们可以看哈，到它呃最右边这两栏呢是说的是呃九个月的，就是财年的三个季度的情况。那么它今年的。 截止到这第三个季度，一共是付出了差不多是一点七个亿。那么比起去年呢，还是多一点。但是呢，总的来说增长呢，呃，并不太多。那么就是说，它虽然的债务在增长，但是因为它的利息并不高嘛，所以这个总的来说这个增长是相当，这个利息的支出是相当平稳的。所以这是一个，呃，我个人感觉这。 无嗯，不需要担心什么。那我们在这个再看一下它的这个盈利的预期的情况啊。然后这个当然这个图呢还是没有更新到它今它今天这个盈利指引。那么总的来说呢，它这个增长的呃前景呢还是不错的。那么。 我们用我们经常用的一个指标，就是 trailing PE 和这个 forward PE 这个情况，你看一个一百到六十四、六十五左右，那么就用这两个参数能够得出的结论呢，就是说它未来十二个月比起过去十二个月盈利的，应该是可以还有百分之六十七的增长。当然这个也不可能说那么准，但是总的来说呢，从盈利这个角度讲呢，呃，前景是不错的。 我们看一下自由现金流。那么这个自由现金流上面这个图呢，是我从它的这个这个季报里头拿出来的数据。大家可以看这个我画红框的这个。那么截止到今年的这个前三个季度，它的自由现金流是五点三个 billion。那么这是个什么概念呢？就是说我们一般来讲用这个用这个市值。 比上这个自由现金流来得得出一个这个比例，呃，那么来评估它现在目前的这个价格是不是合理？当然我们在之前的分析其他股票的时候呢，我们通常是用十倍或者是十五倍，我们认为，嗯，大概其呢是一个，如果是对于一个蓝筹股来讲，那么是一个比较有吸引力的这个倍数。如果倍数太高呢，那就说明它的这个。 估值就比较高了。当然呢，我们用十和十五倍呢，主要是看那个蓝筹股。那么对于像英伟达这样的热门股也好，这种成长股也好，当然用十和十五呢，可能有点儿呃就不太合理了。那我看一下它现在目前的这个呃市值相对于自由现金流的倍数呢是一百零三倍，嗯，但是坦白说，这个也是。 呃，也是挺高的啊，就是说，即使是我们考虑它，它是热门股，这个也有点高。那么，这个是我从另外一个网站直接把它摘取出来的，就是根据它的现金流来算出它的净现值。我们在之前的其他的视频里说过啊，净现值这个参数呢，经常会被投行还有这种大型的公司作为一个衡量。 呃，一一个公司的合理价格的一个一个呃指标吧。所以，如果用自由现金流然后折现的这么一种方法来衡量呢，现在的价钱呢，呃，就是比较高了，对吧？因为它现在这个计算的时候，它的股价还是两百九十二。那么，它如果按照它盘后又涨百分之十到百到三百多的这个情况呢？ 那么实际上它的现金流只能够支撑的，它的合理的价值应该在一百一，所以那么，呃，用这个指标来衡量呢，呃，那么它似乎是高估了至少有百分之二百啊。当然了，我们要必须明白的话呢，就之所以我们用各种指标来衡量一一个股票，就是因为没有任何一个单一指标能够，呃，有决定性的。 呃，就是评估一个股票的合理的价格，那么这只是作为一个参考。那我们综合看各各个方面各个指标，然后对这个呃这个股票就有一个比较呃准确的一个把握。我经常说呢，其实大家做投资也好，这个评估一个股票也好，我们。 我经常讲一个叫瞎子摸象的故事啊，大家可能都听说过。我们其实每个人呢，呃，本质来讲，其实我们都是瞎子，呃，我们对吧？瞎子摸象嘛，有人觉得那个摸到的是一面墙，有人摸到的是一个大叶，子，有人摸到的是一棵树，啊，有人摸到了一一只蛇，对不对？但实际上都不对，又都对，所以呢，就是这么一个道理啊，这个。 所以我们要用各种指标来，呃，用方方面面来摸这头象。这样的话呢，我们从各方面得来的信息，再用我们的头脑，再用我们的逻辑把它拼成一个这个比较接近现实的一个大象的一个形象。我们再看一下这个息税前利润的情况，息税前利润呢又叫 EBIT。 它呢，就像它的名字一样，是这个把这个企业的收入呢，在呃交税还有呃交这个利息之前的这个收入算出来。那么这个呢，是一个这个一般来说大公司的高管在他这个管理这个公司日常运营的时候会非常看重的一个参数。呃，那么我们在对于一个股票来衡量它的价格的时候，我们一般。 呃，会用一个指标叫做 enterprise 除以这个 EBIT，也就是说，对于这个企业估值对息税前利润的这个倍数来衡量，它这个价格是比较高了还是是高估了还是低估了？那么一个还是说呢，一个正常的或者一个普通的一个蓝筹股，一般来讲呢是在十倍到十五倍之间是比较呃比较有吸引力的一个。 一个水平吧，那么基本上这是我的经验，那么那么具体呢，其实也要比，也不是说这个是固定的，特别是像英伟达这样的热门热门股啊，自从有了这个呃元宇宙以后，它这属于几几乎是元宇宙第一股了哈，这个 Facebook 没太怎么好像没没太火的，反而这个英伟达变成了一个呃。 突然崛起的一个明星了，那么它的目前的这个企业价值对稀释前利润的倍数呢，是在八十七点二五，这个倍数呢是高呢还是低呢？我们可以看一下这个，呃，其他的芯片厂商，那么 A M D 呢是五十二倍啊，比它这个稍微低一点 Intel 呢是五点八倍，那就比它这低就太多了哈。就要从用咱们的这个标准来看，Intel 的这个目前价格就算比较合理，甚至是呃挺好的一个价格，对不对？当然咱们没有去看它其其他的方面哈，单从这一个参数来看。那么同样是做芯片的，那么还有呃美光，美光是六点六倍，那么基本上跟 Intel 是在一个水平上。那么另外呢，高通。 高通是十七倍啊，稍微高一点，但是呢，比它这个英伟达这百呃这个八十七倍还是要低很多哈。其他的呢，就是如果说咱们再比的更广泛一点，我们比一些呃更著名一点的名字哈，包括微软，最近其实也是比较火的，但是它的这个比值也是只有二十七点五倍。那么迪士尼呢是三十六倍。那么当然。 最后一个就是特斯拉了，特斯拉呢就是，已经是一种，这个，说不，这个怎么说呢？应该属于一种这种癫半癫狂的一个状态啊，它这个比值大概是一百四十一倍。那么如果看你，那就看大家怎么来看这个英伟达了，是吧？如果大家认为它是属于跟特斯拉一个类型的，那么还可以再贵一点，对不对？如果认为呢它， 到说到底还是做芯片的一个一个厂家的话，那么就稍微要像，比如说像，你至少要向 A M D 的五十倍这个这个方向去瞄一瞄，对不对？所以还是那句话，那这个呢就是只是一个指标，那么大家只是通过它呢来获得一个感觉，那么最终呢我们会衡量综合的评估各个指标对这个这个。 股票的这个价值的一种一种衡量。那么再看一下晨星的估值报告。那么这个报告呢，我能找到的嗯不是最新的，那么它的是十月二十六号，所以差不多是呃不到一个月前的。那么那么根据当时的这个 Morningstar 的评估呢，他认为呃这个英伟达的合理价值是在一百三十八块。 那么它当时的市价是两百五十块，那么现在是大概在三百块左右，所以那么就是从晨星的角度讲，那么英伟达是呃已经过分的高估了，对不对？当然呢，这个也不奇怪，因为晨星呢其实从很多的这个从从一定程度上讲，它基本上用的是一种 NPV 的一种衡衡量股票价格。的 模型吧，或者这种方式，所以它可能跟我们那个 N P V 算出来的价格会呃在一个区间上，所以这个也不奇怪。那么同这个同行业的，你看这个认为这个 A M D 呢也稍微高估了一些，但没有像英伟达这么厉害，对吧？Intel 呢也是，呃从澄清的角度来讲，它也是高估了。那么这叫 Z Link s 到基本上是在一个合理的价格。 那么看完这些呢，我们再看一下它的 insider transaction。这个我们看一个股票，经常看它的内部人交易，就是因为他们是这个最接近公司核心的这一群人，对不对？这个、公司，嗯，未来到底是更好，还是有什么危机，还是说就马上要垮了？那么这帮人是有有比我们更。 内部的消息，对不对？虽然他们不能根据这个证券法，他不能用这个来牟利哈，但是在多数情况下呢，就是说，呃，他也不能阻止这个这个高管买入或者卖出他们的股票，但是呢，这个可以说呢是一个呃，也是一个指标吧，让我们来看一下这些至少这些高管是怎么想的。 那么大家可以看到呢，这个是差不多是过去一年的，呃，这个时间里头这些高管里面有 CEO 啊、CFO 啊什么，有的时候是独立董事啊，呃，就是董事会的董事，他们做的一些交易哈。这里面有的交易就比较大啊，最大的一笔是这个叫 Change Cox 这个人哈，一共这是三三千五百万，一笔就卖掉了哈，然后。 这个还有这个四百万的一笔，两百万、四百万，所以我最后算了一下，大概去加一块呢，呃，差不多有四千多、四千多万，不到五千万的这么一个呃这个卖出的总量吧。当然也有买的，那么买的这就很少了，只有十万。所以呢，这个就看大家怎么看了哈。我是觉得这个呃，如果说这个公司。 真的是未来发展的一点问题都没有，那么你作为高管，你肯定也不卖，对不对？或者呢，就是说，如果这个这个股票的价值是合理的，甚至是低估的，那你作为这个高管，你其实你知道它被低估了，那你相当于就告诉你，那你买进去，未来一定会涨的。那么。 如果是高管是这么想，他就不会卖，而是买，对不对？而且我们也确实看到了很多其他的这个公司的高管是在买入的，对吧？呃，比如说我们之前说的 AT&T 是这个情况，还有其他一些公司呢也会呃也会有。其实正常的，如果买入卖出啊，比如说买入卖出的，呃一个数目也不太多。另外呢，就是也不是说高管就是。 一起做一个同方向的交易，不是不是说，如果一起都在买，那说明是一致的看好；如果说都在卖，那就是其实他们的行为本身传递出来一个信息，就是说，即使公司未来没有问题，至少他们认为目前的这些价格已经高度高估了，那么未来这个这个能不能维持在这个价格是成问题的，所以他们才会呃这个做出这个卖出的这个。 行为，而且大家看的，就是说他们从去年到今年，你看从一百三十多块钱就开始卖一直到一百八十块钱有人买，一百九、两百、两百二，也就也就是说什么呢？说这些高管呢，其实他们认为这个股票如果是一百三十多块钱都是贵了，那么现在三百多块钱就更不用说了，对不对？其实这个也反过来印证了我们刚才衡量的这个 NPV 啊，还有这个 Morningstar 对它的这个价值的评估。 啊，OK，所以我们现在呢来总结一下我们，嗯，呃，之前讨论的这些，呃，这些方面吧。那么一方面呢，就是业务增长，这个是没问题的啊，至少目前从这个公司的这个财务报表上看，那么二零二二财年全年实现百分之二百以上的增长，这个是没有问题的。啊，呃，另外一。 呃，一个结论呢，就是我们通过来算它的这个呃自由现金流，包括它的净现金流，目前呢可以很明显的看出来，它的估值呢，比起它的同行业，甚至比起整个大盘来讲，都是呃都是高很多的。那么当然它会比特斯拉呃低一点，可能特斯拉就是唯一的或者是唯二的这么它。 这个英伟达还要疯狂的股票了哈，目前这个时间。那么第三个结论呢，就是我们发现它的 EBIT 呢是不太容易支撑目前的这个股价的，也就是说它的这个盈利情况呢，其实并不足以呃让大家用目前的这个三百块钱的这个价格来投资它。 呃，那么最后一个呢，就是我们发现它的高管呢，在过去的一年里头减持了大概五千万美金的这么一个量，这个量呢，当然相对于它这个公司的这个规模来讲，啊，这公司大概有呃五千多亿还是六千多亿啊，啊，所以这个量呢，倒也不是说大到一个非常惊人的地步，但只是呢，它可以说是一个信号。 那么好，今天呢，我们这个就简短的聊了一下这个英伟达的这个二零二二财年的三季度财报的情况。呃，大家有什么问题呢，可以在留言区留言。呃，那么感谢大家观赏，我们下期再见。